nze gye baali basibira nga simanyi kifa ku nsi nga siraba musana simanyi oba enkuba etonya n'okutonyambadde simanyi kifa ku nsi atugenda ah, kunyumyamu kuba nemboozi ne kansala james mubiru omusajja oyo ewangula akalulu nga taliiwo abantu berubaga eyo bamulonda ng'ali mu nkomyo bamulonda ng'ali mu nkomyo kakati agenda kutubuulira tugenda kunyumya naye okusinga atubuulire experiensi ey'emyezi egyo gy'amaze mu kkomera nayengeri gyawangulamu akalulunga ali mu nkomyo getugenda okuba nti tutambula nayo olunaku olwaleero kakati ne kansala jamusimubiro atunda ku lukiiko olwa kesisi kibuga kampala omusajja ono atuuliriza yalondebwa abantu berubaga naye ng'ali mu nkomyo yayimbuddwa sabiiti eyo ewedde nasalawasi asheringeko naffe ebimu ku ebyo byayiseemu oluvannyuma lw'emyezi musanvu pulezidenti museveni yoweri kaguta akulembera eggwanga lino gye buvuddeko ayina okulabula kwe yakola ng'avumirira ekyokutulugunya abasibe kati mumboozi eno tujja kuwulira ono yatulugunyizibwa oba nedda ndi ne kansala wano kansala weggombola ye lubaga bagita batya lubaga north three eh, gyotwala eh, gyentwala nze mubiru james amanya gange mubiru james mm. kulikayo sebo sebo navuddeyo mu kkomera mu nkomyo navuddeyo mu kkomera ly'amagye bwe baali basibira okumala emyezi uh, ekisuka mu mukaaga obadde okimanyi nti eno abaana bakubikako uh, munange babingambye era nayobenezi vidiyo infacti uh, we bantwala mu kkooti waliwo abaŋŋamba nti waliwo abadde bambika naye saabiteekako nnyo birowoozo kubanga nze gye baali bansibira nga simanyi kiva ku nsi nga siraba musana simanyi obunkubitonya nokutonmbadde simanyi kifa kunsi katugenda kunyuma emboza wetugenda kutuukawo naye briefly kiki kyewasinza okwewunya nga nkomera ebintu bingi kubanga naze ebintu ebingi nga ndaba bikyuse nga kwegamba ndaba abantu abantu bantunulidde nga banewuunya nga abamu nga balowooza oba nali nafa ebyaddala abamu nga bantya n'okuntya <laughs> abamu nga bantya n'okuntya nga bagamba ebyaddala yeggwe kwegamba nga nafunye okwagala hmm. abantu ate banjagadde bambi abamu bandetedde ebintu hmm. you know ngaba lc5 bannange nga deputy speaker speaker nga deputy lord mayor hmm. bandetedde ebintu mikwano gyange ab'enjawulo abava mu uganda mu ssi ez'enjawulo badde bampa ebintu ebyenjawulo kwegamba kyanne nafunye ebirabo kwegamba nzi kinabadde sisuubira kubanga nze olwafulumye nga ah, namala okulayira ate tulabe nga gyetupeerezamu abantu naye ate ekyenewunyisiza nga omukwano nfunye amasimu nabaddemu n'obukosefukosefu nabadde uh, nali nokulaba nedokita olnaku nali nokulaba dokita hmm. ate ngaoledde abagenyi bazze waka nga sirina gabagoba nemmala olunaku lulamba nga ndi n'abagenyi hmm. kwegamba omukwano abantu gwe bandaze sigulabangako sigwexperiencingangako mpulira mpulira esanyu ku mutima gwange kale kansala tuddeyo kakati emabega mm. okwatibwa otya era uh, bwali budde kibwa okwatibwamu uh, bwoba ojjukira bulungi twali tetunagenda mu kulonda sikyo mm. ah, ah, kati mm. okulonda basobankwata emirundi ebiri kubanga okulonda okwasooka nze tebanonda amin nze saalonda era nze banoona ndi mu kkomera awo kati bankwatanga musanvu infact nasooka kuona kalangala kubanga kalangala twali fenna nze nempuna mm. nembulawo nempuna then nga musanvu ne batukwata ne tiimu endala ya uh, robert centemukyagulanyi uh, bobi wine gyebatukwatire embaale nga tuve namisindwa ne banaffe ababenayintambula nabo ne balyoka batutwala embale ah, police station we batutwala mbale police station ne batutwala nga munana nga mwenda nga januari hmm. tugenda mukalulu eh, ne batutwala ah, mukoti hmm. koti netutwaleeyo mukomereeyo bagiyita mbale manafa bubulo banafa prison hmm. nga isolation centr naye nga kalumu katono abantu nga tubeeramu bangi naye nga tusula tutudde tusula tutudde nga tolina ewe webaka ngaenkukunyi kwegamba kusomeza kwali kwamaanyi namalayo zalinganga weeks satu n'ekitundu manafa manafa prison ye manafa prison bubuulo oliyo weka twaliyo ne baganda bange bebankwata nabo abaali ku tiimu ya eh, bobi wine tiimu eyokubiri nga bali olwo tumaze okuwona kalangalaakantu akabadde kasulamu abantu basatu hmm. nga tusulamu abantu kumi na musanvu abaabasatumusula muyimiriddetusula tutudde tusula tutudde tusula sometimes nakagongo naye ngaokusingira ddala ngaatudde asinga awuliriza yeta twawulira nnyo akagongo nekubano bebaata akagongo keekate mukomera akagongo oba webaka saidi emu oba webaka saidi emu oba okiringanga obakugambente webakira luyi lulimu hmm. luyi lulimu hmm. tewebakanga aliwekaziyiza aa amagulu galina obanga gali straight wenna ngaoli straight ate nga oli luirumu mm. kyo kyebaita akagongo kwegamba tosobola kugamba nti oba omukono gudde eno obwabeerawo muno oyinza okwekanga nga ate okwase ku mulala kwegamba oyinza okwagala okwetakula notakula muno e, kisobokera ddala kisobokera ddala kubanga oli akubeera kumpi bwati kati oli wabeera nga ayina oba obulwadde bwonna bwonna oba ayina senyiga oba ayina tugeze kulona oba shuwadiru nti obaoinmwalimu abala masiki eyo ah, tewali masiki twali tetwambala masiki hmm. tetwali tetwambala masiki masiki zaffe tetwazireka ah, mbaali police station demask naye ate wetwatuuka mu police station yembaali gitwazire katugeragera mukoti nga etulina masiki olwatuuka eri wadogamba nti no batuwe masiki tebalina masiki zebatuwa twaliyo obatuwala mukomera emanafa mwava mukoti embaali twava mukoti embaali babavunana musango ki omusango batuvunaana nti tubadde tusaasanya akalode ka covid ate mutuuka mukomera babasiba nga temulina masiki nga tetulina masiki ate nga nekirala mumakomera nga temulina social distance nga weewuunya nti abantu b'osanzemu ate be bakugattamu mm. kati ne weebuuza we mba baba bankwasi n'obulwadde bwa kovidi mm. ate bano gye bantu tesigenda bwebasiiga kugamba nekikwewunyisa bakuguddeko omusango gwa kovidi naye ate bakutadde mubasiba abalala essaawa esoose we tukomye atuliriza omukulu ng'atunyumiza engeri gye baamukwatirwa omusango gwa covid-19 okusaasaanya covidi kati ate ebintu bizibu bagenda okumutuusa gye bamusibira nga ate baliyo bayitirivu nga nayeate tewali masiki wamalayo banga ki eh, twamalayo wiks satu hmm. era gye banondera nokunonera abantu bange abeeru baganbagenda eh, okulonda eh, nga ndi manafa ndi mukomera kankubuuze hmm. mukulonda hmm. wamanya nti lwebe lwakulonda nga 14 enaku twa enaku zo twa tuzibala kwa kati eri wali osobola okulaba ku musana mm. tibukedde mm. waba tukwatanga musanvu mm. ne batutwala mu koti nga mwenda then awo batulimandingira eyo kati twali tuzibala bulungi e, nga, nga tuzibala bulungi kakati mm. otegeera otya nti owangudde okutegeera nga mpangudde otegeera nti owangudde namala kufuluma namala kufuluma nentegera nti mpango wafulumayo ddi kuba twalonda kumi naokulonda ah. tukwale kwa kumi ah, kumi nanya twali tulonda bakulembeze ba mp hmm. ne ba president then nga abiri mulumu eh. we banonda kati nze atera nafuluma nga abiri mu ssatu nga wasewo ennaku bbiri bwofuluma oddawa kati onfuluma tu twasoka kubanga tetwaddyewo kampala mm. olunaku lwetwasula twasula muyiganga mm. twasoka twali tutegeddeko nti baagala tukwata mm. waliwo bali betegesa okuddamu ebbatadde olwo bali batutadde mm. bali batutadde baloya baffe Uh, aba nup omuli kanso wa mary ne kanso jeffrey mm. bali bakoze omulimu munene nyonyonyonyo okulaba nti ki nti batutaye era nga tumaze nga tugenda netufuna sigino netufuna sigino nti bagenda kuddamu babayoole bagenda bayoola mm. nga mudde kampani tufuna information eyo si netwebuzabuza netusula muyiganga mm. era tetwatuuka kampala mm. then awe twavaawo netweyawula netugaka kyitulina okukola tusooke tweyawulemu mm. netufune tweyawuliramu thenma netudamu netwegatta netufuna emotoka emu netuyingira kampala baddamu ddi okukwata kati ate okuddamu okunkwata bankwata maaki nga atandika machi ngata machi wiki ya soka machi mm. ngata kwa bada mwa kukwata mm. ba, baku watira wabakusanga wa bansanga basu kwa nibaa nyegeza mwa miungi ebidi mm. basu kwa nibaa jeni na kulabi katuwa numita libaa libaze badi ya ni mtu kwa zaka dengi zali nga munana naba maji nazo chimie kwe nazo nazo chimie nze katiza nari mtu kaya yange nendo kulaba nari nawe nari mpaki nze mm. kofisi yange nendo kulaba wale mtu kwa zaka dengi zijia wala inafunya dasigino ntibaga na kukwata then nenva mu motoka nenziruka kubanga bali bangi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nembulawo nentema kati baana bamba ntema bwe nti nebajja nga bangu banga bangi nga tuli ngaizo gama tuli mu sematalo hmm. nga bonna bakwasa mundu bazikoki zo bamisana misana tuku hmm. abantu ne batandika nokugwawo nga bonna bwe mwanu ngaizo gaba bagobani bagoba batera listi ne okwanga nali mbasinga okudduka nemba dduka nemba nemba singa hmm. tebasobola kunkwata ne bagenda ne bajja ne bakwata emmotoka yange ne bagitwala kodi kampala mm. police station then ku lwokutaano nali ndi mu bitundu by'e kasubi mu mm. lubaga north omusajja gye yava nankwata abaya ne balyoka bajja bali mu mmotoka ne bajja nga bakwasa emundu ne bankaba yasooka kujja ngaali muleeya yali muleeya nga taddeko ne masiki yali muleeya nga alinga ngaagenda nyumya nange then najja nambaka omulundi gumu bw'ati mukumba gamuna kumulatira then baluka bavayo ne mundu awo ne basoka batisa tisa abantu abo abamu ne baduka duka ne banyingiza motoka yawe ne bavuga ku speed mm. ku speed ne basoka ba, ne bateka ko mutene bagubika bo bakwata mm. bakuyingiza mushi banyingiza mu motoka dabo kabini dabo kabini hey. Eh. ne batule mu bega basirikale aha kuvuga ne bavuga mu dabo kabini mwali mu bamekanga bakutwala mwali mu abantu bali nganga basatu ne bakwambaza ki ne banyambaza ki maski balina ekimasiki kyebanyambaza kiri awo nga tosobola kubalaba naye nga wansi waliwo emundu ngaemundu nyingi abamu balina nepisito mweyo dabo kabini hmm. naye nga nabo tebagala kubalaba fesi kati waliwo nalingezako imusa omutwe oli nankuba oluyi ku mutwe nagamba muteguteke wansi naye nga balina ebigambo byebogera obukosi nga bogera bigambo bya luswayiri boga bigambo bya luswayiri nga bogera ebigambo ebivuma hmm. yuno naye nga bwalimu abamu ngaolaba balinganga akubanga waliwo yagamba ati mumukuba musoke muliro mukuba kuba waliwo yali agatandisa okuyankuuli wali yali agatandika kunkuba then muli namuga ati okuba tomukuba musoke mulinde ah, niŋamba ati muno mulimu n'abagamba temukuba muntu abamu ngaate baagala kukuba kati bano abasajja kye bakola waliyo abakwata waliyo abacunya buli omu alina dipatimenti ye mulimu abakuba mulimu abasiba mulimu buli omu alina rolo ye gyakola hmm. so ne bankwata ne bantwala abasajja nga balina obusungu ngoizobakututebaolwo kati mba ntuusaawo naye sinategeera kifo ekyo then ne banyingiza naye kati jukira oba otamula kino ekikoti kyebakwambaza oba osobola bagira then ne babanga abajja ku katono mm. nobanga osobola okulaba gyolaga mm. then nensanga kakolido oba olukuubo mm. nga ekizimbe kiwanvu nansangamu abavubuka nga bangi bonna nga batudde wansi babambaza empingo babambaza ekikofiira babasibye empingo nga bangi abavubuka kati nange we bantuuza ku layini eyo kati nali ku layini eyo kati bano nebagenda abandeese kati nebagenda ne bakima abalala baja ne badropinga ne bagenda ne bakima abalala kati waliwo ttiimu ekuba ino yange nagiyogerako then mba ndi awo ne mbuuza munnange omu nti owaayi wano eno tuli ludda wa olwo baba bakugjeeku masiki bazi aa ah, ah maski eh, kakukolo kumutu maski kweri maski kweri na ye kati ojambaza ogjize kwa katonu mm. kati ngosumula kula bantu wanu waluwa kulio kumpi mikono jiri kwa mpingu e, mikono jiri kwa mpingu mm. tuwa tuchi aliao ni waba wande tine mire wali waito ide chikangana ni waba mwami ande tine mire au kari kawunga na bijanjaru ni ngano kukalia ni waga mboja kukalia ni so kangana na tide kwa abantu wa mtide mire sibamanyi mm. then eventually nibankaka nindi akawunga kabwe unoku yakawunga kabwe no itowe isawe ndale mu kitundu nibajja nibankima beta mubiru james ebisaje nebije binene nibinkaba nibanteka mu rumu kati eyo gye waali olutalo olw'okutugulunyizibwa tuwulirize bulungi emboozi z'omukulu ono tewerabira nti omukulembeze eggwanga jeno yoreka kuta museveni yavaayo n'avumirira ebikolwa byonna ebyokutulugunya omusibe ng'ogezaako okubaako information gy'omugjamu kiri ku record president yakyogera kakati katuwulire jamusi mubiruka atubuulire bwe bamuyingiza mu luumu purezidenti bye yagaana baabimukolako oba nedda kubanga ne pulezidenti agenda obyogera ono yali akyali mu nkomyo masiki ne baginyamba zanze nanzena nga sikyalina gwe ndaba bansibya empingo ne bankuba engwala nengwa ku ttaka ne batandika okunkuba okuntulugunya kwe sirabangako mu nsi ne bankuba ne bankuba emiggo ne bankuba ziwaya kati nga bajja ne banjiraba nga butto zenna hmm. ne banjira butto tebakuba mutwe tebakuba mutwe wabula bakuba eno wansi nebakuba munamunamunamu zino nyingo bamaking sure nti nyingo baba ziba zimenyese nga baga kulaba nga tukyasobola nakutambulira ddala bankula okumalira kikanga asatu mulumu gyebakutwala mulumu gyebatwala mbuuza awo hmm. mukuku babo boogera ki no kati of course balaganga zividiyo zange ezimu nga ngezaako abantu okwogera ebintu ebiruma abantu balina tv bwabwe bakwatanga zividiyo zange zo zinabeeranga ku tv ezenjawulo nga baziraga nga bagamba hakati eh. eh, wano wali otegeezaki wano wali otegeezakiemitima gyakaluba ne wano gukaluba kati nga bakozesa ebigambo ebyoofcouse eh, nga bagamba kati nono omutima gukaluba gukyakaluba bukyakabizanga <laughs> bagamba kijja kuggwa tewali kitakuma naye nga bankuba nga bankuba nga abasajja balinga abasajja basatu then kati waliwo omusajja omulala sibalaba hmm. nayekubanga jjukira hmm. bwebakwambaza bwoti akantu kebalibakwambaza mwalimu kalaiti katono hmm. ngaosobola okulaba ebikoti byebakwambaza oba osobola okulaba mu katono oba osobola okulaba munetusamulaba feesi naye ngaosobola okulaba nti wono omuntu baali abantu nga basatu then waliwo omulala omulala eyajja n'anteekamu bakyali kisipi mu mpingo hmm. kati ye nga n'atandika okunkulula kati mukunkula jjukira amagulu ge nonayonayona bagakubye gamenjesetega sikyayina maanyi nzenna nafuye entuuyanye nzenna nzena bankubye nzenna banjiridde oiro ne batandika okuba kati nga bankulula naye kati abankulula eno nga we bakuba bankulula we bakuba bankulula we bakuba kugamba abasajja nga batokyalinga nentuuka nemutima nembuuza naye abantu baneeno bayina abaana abantu bano eno bayina abakyala abantu bano bayina omusayi gwe gumu nga bayina emitima nga bayina emitima then awo bankone ne basooka bapowamukaawo hmm. mukupowamu nga amaziga gampitamu amaziga gennaku n'amasiga g'obusungu ŋamba buuza munkubira kimusango ki ntira nti emitima gyakaluba ne bantulugunya ne bantulugunya kumalidde kikanganamu ttaano awo ne basooka bapowamu bamanyi oluganda bamanyi oluganda bamanyi oluganda naye basera nnyo okwogera luswayiri kati oluganda eh, batera lwogera nga bakozesa mm. eh, bino ebigambo byetuze twogera bino mitima gyakaluba <laughs> byebatera okukozesa ebyo mm. okwega babanga abatusoomooza okitegera muganda wange so mm. akaseerako eh, akaseera akako tugunye nekayimirira nebankwata gadusi kyasobola kutambula nebanzizaayo waliwo olukuubaawo lwe banzizaamu oba nteekaawo wayitawo eddakiika ana ne baddamu ne bajja ne bankima kati bano balala ate waliwo yajja nga yeeyogeza bulungi mubanange omanyi omaabi kagamba nga alinganga akukwatibwa ekisa hmm. nga yakugumyanakati ah, alinganga akugumya akubeesabeesa nagamba kati tulina tugendagenda waggulu tugenda kulaba ku bakulu ne bankwata ne bantwala waggulu kumbe waggulu bagenda kunziyako zi statement hmm. ne ntuuka waggulu ne batandika okumbuuza ebyo kati emuntu eyali ambuuza naye nabuuza ono nti lwaki ate ono mumukubye e, abantu mukuba baaki lwabagaye e, temukuba bantu mutwabagaye eh, eh, temukuba bantu kati ye alaga nti ekyokukuba abantu kikyamu tebalina kukuba bantu kumbe kakodyo kaabwe bo bakikola nga bagezako okulaga nti kikyamu bakuzaza oba kiregera kumbe bebamu kubanga oli waabaye mukama waabwe kijja kitya okubanga bano abantu bawansi bebakola ono tabimanyi so ekyo nekitegeera luvanyuma atfasnalingambaanabasa eh, ate ngono ayinamu ekisa alumirwa n'abantu bakuba eh, twabaga temukuba bantu eh, kati nayemukubi temukuba bantu bannange temukuba bantu nti bali bebamukubye biki biki kati nanziyakawo zistatement nanziyako zistatement kati bagezaako okunzijjamu ebigambo naye nga ebigambo byasinga okumbuuza ani abateekamu ssente Uh, uh, mubadde mugenda kukola ki bambuza programu nze nga mbagamba kibutufete ife tewali kyetumanyi mbwate waneeno twakula buline bani ate ono twakula bebadde okubazi bani bano badde okubira babeera luddawa so nga bagezaako okuba nti bakuja mu information balowooza nti oba olinayo emikwano gyo emirala bagende bagiyoole era oba omutima omunafu uh, ngaoba olinayo emikwano gyo wesanga ogiwaddeyo ate nga tegiina musango so webanzijaawo omusajja oyo waggulu oba yali study flow tugenze mu lift ntuuseeyo ambuuza byambuuzizaawo nebantwalanebankwataawo nga bankwatidde olwompenyera amagulu gonna gonna bagamenyeemenye bagamenye sikyasobola kutambula omugongo gonna gunuma nali mayinze namenyeka n'amagulu waitoomala kumalawo ukisinga bbiri ngenda okulaba nga nziramu ntambula bulunga bulungi nangine ankavalinga naye nali mmanyi nga magulu nga sisobola kuyimirira bwenti mm. then ne bantwala waggulu mu kooti ne bansomerera emisango mu emisango egikusibisizza gyakwambala byambalo byamagye mm. ne bangamba ogenda kumawo nga abiri mu ttaano naye nga ekisinga okwewuunyisa nti bali gye bantwala mu kooti yaabwe bantwala mu kooti naye nga siina looya nga terina omwamanyi oba otegera muganda wange mm. nga terina omwamanyi sina looya kwegamba ngu ebyedde ebintu binabinabinabina byebakola tebiri mu mateeka mm. then after some time ndoza abantu baba bebateekerawo embeera kuba bali banga nengenda kuddayo nga abiri mu ttaano mweyo mm. kooti naye abantu bateekawo embeera nga bayiseewo nga wiiki emu ne banziruse ne bantwala mu genokooti maasho bwe bantwala mu genokooti maasho genokooti maasho nendimaninga nentwala militare prison banteeka mu karuumu nzekka kati awo karumu ako kambisa bubi nyonyonyo kubanga nalisira ba musana karumu ke bakuteka munga kafana na kati karumu katono karumu katono nyonyonyo muli muji te muli kirimu cement cement yeka then bafunya kafali saka tuno bafunya ma kafali saka tuno nyo era ah, simanya ate chokwebika ebyo kwebika bwo kwebika kwebika bampa blangiti bampa blangiti ne bampa nebyo kwebika nayenga rumu eri ekisoka nga eva mubera mwetala nga mbeera mu 24 hours nga sivaamu ogwasooka nga weeyambirawa bakuwa bubaketi bubaketiyabutwalayo abasirikale babukuwa eh, gobikwata nobitwalamu kwakati nze mwenali hmm. mulimu rms naye ngaate mulimu ne toilets hmm. kati kumakya nga bazokola foren bajja nokwata ebintu byo ebyasigalidde nkwata nobiwayo then boketi nozooza nokomawo nebaddamu nebakusibirayo tolaba musana obeera omu nga tolina kyolaba tomanyi kiva mu ggwanga tomanyi kigenda mu maaso okumala emyezi ngaena kitundu etaano tolina karediyo tolina kati kambuze wategeera ngaotina nti embeera eyo gimazemu ebbanga ki eyo embeera negirimu emyezi gyalinga etaano egyo emyezi gyalingaetaano otina nti bukedde wotegere obudde nga bukedde nga bakuleetedde obuugi nga baleese obuugi misana nkiro obeera muli eri nga tomanyi misana jukira tolina saawa tolina kintu kyonna obeera okera ozuukuka n'otuula n'ozuukuka n'otuula n'oyimirira kati wotegeera nti obudde bukedde baleetanga obuugi hmm. ne bakuwa obuugi awo nomanya kati ziri sawa ngemu kwanga foreign bakera nnyo sanga 12 kitundu mm. bakuba foreign yao bamwe okola foreign fete batu ze te bankola ko foreign kubanga fetu li musingo room mm. twaberanga musingo room waliyo na basiba bala bisajja bagamba mm. bibali bamanye nnyo sibesi abesi abagamba banene nenga nabona nabekangire nga nabo bali mu special room mm. bamaze ye myaka ina ba mu myaka 5 so Ah. emyaka oli ngaalimu eyo embeera ngaalimu eyo embeeratalaba abamu era bavaayo bambi bawuuze nga tebategeera abo bosanga bamu nga bagudde eddalo kubanga bakiyita psycological tocha hmm. baba bakuba bwongo obwongo bwebabukwata ne babukyusa gweyinza okubeerawo naye obwongo butuuka ne bubanga tolisitebe bulungi so nomala mu mbeera eyo emyezi etaano lanki bagireetanga ku saawa nga meka lanki bagireetanga saawa nga musanvu awo then sapa bagyeta saawa kumi esaawa kumi ezolweggulo naye ngaobeera muli obeera muli 247walinga kubanga wali mukibuga muno nga towulira oba ku mmotoka zitambula bwerunga ah. tolina kyowulira bazimba obusenge buli hmm. nga tosobola kulira muno luguudo lunoni tosobola tosobola awo nga woolaba era abantu abasinga mbagamba nali awo bagamba yigwa nene okumpi eyo military prison muva kubino byemulaba wani eri waliyo eryokomera waliwo okomera ddamba waliwo amakomera agenjawulo waliwo zimwe waliwo kotagadi waliwo kondeemu kondeemu gye battiranga abantu ku mm. mirimu gy'abaamiini mm. yino ebagitatu mukunde seero waliwo rru kati yonayonakati kisinzira obunene bwo n'emisango gyo mm. kati abo aba special room abo babanga baterarist kati nze banteeka mu kiti kyesitaliimu kubanga nze siri terrorist nze kyali kinvunyanya kuvaayo kwongera kusonga z'abantu naye ngaate abantu abamu osanga abamu nga baali batta abantu abamu nga bakola emisango eminene kati nga nange banteddemu eryo tuluba hmm. okyegera muganda wange so after emyezi etaano natandika okufuna kasita mr museveni yamala okulayira ne batane baganda bange ba edi mutwe hmm. awo pressure luba nekenderako kubanga awo batandika okunziguliranga nga ntera nga bajja ne banzigulira ne interactingakoko n'abasirikale mm, netubeeraawo abamu naye nga abasirikale banneewala nga terinanga batononya bagala okwogera nange olwensonga baali babateekamu ndooza bambega nga bagakulabani ono ayogera noono jukire oli yamusasula kati asoka naagamba omulimu ngenda kujjawo akasente naddala abamiita tebalina buzibu eri mu magye bakolera ku zi oda hmm. webagamba nti kati olina okkuba oba olina okkuba naye ng'abaserikale abamu bambi si babi naye ngaolaba era batona aboogera nange infacti nga banneewala nga banneewala nyonyonyonyo olwensonga bagamba munange jatusibisa ah, ate musigaza emyezi gyange esatu ate baddemu bankwate banyongereyo kugamba nga mbeeraawo wadde baggulangawo mm. neera nga mbeera mu za isolation mbeeraawo nzekka then waliwo bakyalibangaawo era batiranga okumpanga kaleediyo awo natandika okuwulizanga kaleediyo mm. yuno nensomanga ku mawulire awo netandika okutegeeraawo ebifa bigenda mu maaso eh, kubanga emisana awo nga museveni amaze okulayira edimuto babatadde awo tuli awo nga mu julaaya awaggwako mm. awo wenatandika okubanga nvaayo netandika okubanga interactinga n'abantu baneeno awo nakitegeera nti no abasirikale bonna si babi kubanga nze bano abasirikale nali mbayinako ekyo naye wenategeera nga mutandisa okwogera kuko n'abamu naye okubanga nti nabo banoonya survival tebayira kyakukola so ah, awo koti ne batandika okumpita naye ntandika okugendaawo nje nokoti mansio naye nga bagamba mbu ekintu ekyange kinene naye nga neebuuza ekyange kinene kitya musango ki gye nakola kubanga bannanga basinga baali bamaze okubata you know nga neebuuza musango nga nange simanyi misango gira up to now mm. nkyebuuza wabadde oliawo nga bakuliza mu kooti nabadde ndiawo uh, nga asatu mulumu we nabadde mu kooti mm. nga siina nakyemanyi kubanga wali kooti za wali amini wali bajjabuzi ne bagamba nti enkya mugenda mu kooti oba tolina kyomanyi kikukako bugwe nga ebyeddala nange sikiwa nti oba niza okufuluma kubanga nze nali napowa nagamba oba kubeera waneeno kulwa amazima kambeere waneeno kubanga ezo zoption bayinza ozikuwa nti vaayo wenenye biki biki oba okitegeera babitugamba naye kati nga nze nenenye musango ki olwagize nga bakuleeta nebandeta mukooti mm. kubanga nabadde nze kuriply mulimu mm. gundi mitendera gyeyo kooti mm. gundi prosecutor nakola reply ye nga agamba wabuyinza obwa beiro kooti ye buyina nebawumulamu awo kooti dakiika nga kumi then nebampa beiro mm. nebampa obukwakulizo ofcourse bampadde uh, beire eri nani kash miliyoni kumi naba neyimiridde mm. then nebangamba nokungamba sirina kutambula kuva mu kampala wabula nina kubanga ndi muno kuva mu kampala mm. masaka wa nina kusigala muno eno nzo nomukulembeze gwe balonda naye nengamba sisikiinaku buzibu nja kugondera amateeka gaki wawulidde otya nga bakutadde of course nze ekisooka siina musango nawulidde essanyu nga nze ku mutima kubanga nze essubi nali nalivaako eryokunta essubi nali nalivaako eryokunta era nazzeemu ku ssuubi nenfunamu ku ssanyu ekibuuzo kirala kansala mm. ogenda kulayira ddi nze okulayira kwange ngenda kulayira ku lwokuna wiiki eno enogenda okulayira ku ogenda alayira ku stehol hmm. era ah, nabadde njogerakoko n'abakulembeze ab'enjawulo sipiika wa kcca eh, njogeramukoko n'omuloodi hmm. ne bakansala bannange ba lc5 bonna hmm. nga ne authority omukolo bagutegese bulungi nnyo omukolo gw'ekitiibwa nekirala mpozi bakansala bannange njagakubibaza ba lc5 n'abantu ab'enjawulo ne sipiika ne depute lodi meya ne lodi meya bamberedewo nnyo bambe okuva enavudde mukomera baze bankyalira bali bagabena okuŋgamba nti bali bagenda kuteekawo embeera ndowooza awe basajja bebanteeredde famire wagisanze eri kuki famire famire eyo famire simbi famire nungi beyagala hmm. eh, mami wange gyali baganda bange bonna gyebali mikwano gyange hmm. emboozi yajamusi mu biro kansala w'abantu ab'erubaga bwati bwagiwunzise eh, enteekateeka agamba nti zigenza maaso n'okuba nti zikolebwa agenda kubaalayira agenda kubaalayira ku lunaku lugenda kuba lwakuna y'omu ku bantu abaakula lulikodi mu kalulu yakawangula ali mu nkomyo yemu ku nsonga lwaki twasazeewo tumunoonyeeko ne tunyumyamu ku mboozi so kale mubadde bawuliriza balungi ekyenkanidda tujja kuba tuddamu onaku lujja kuba lwanca